我刚没戴隐形眼镜啊，我只有玩吃鸡的时候会戴眼镜，英雄联盟不用，不用戴。 Junior，thank you。我后面有人，看前面有人。在后面，有人这样说过吗？很多。 被说过像很多人，不过开心的是，都是帅哥。不是说我帅啊，我说他们说的。没有一个人，啊。应该在我右边那栋。听到脚步声他刚进去。 我在干嘛，三等奖 k k 没，我单排。 什么内格？太内格了吧！在干嘛？我怎么不能换枪？吃鸡有缺吗？哎，单排中，想说玩一下睡觉，顺便等一下那个，我其实顺便在等加菲啦。 到时候跟加菲玩一下。哎，不用，不就不用等我，超慢。真假的？对啊，超慢。那也是可以一起玩啊。看他怎么又进去了？哎，他怎么又进去了？傻眼。 键盘可以小，小声一点。这个，哎，我我刚怎么没捡到包包啊？一等包都找到。哦，是我的吗？我没有按键盘。看这谁在聊聊里？呃，我跟你讲，是我的，我的麦收到你的键盘的声音，然后再回到了解了解。 好，谢喽。呃，我拿到消音器，实在是挺幸运的。然后看到，了，看到，了，看到，了，各位观众看到没有？ 去哪里干推发这种 可是很想知道他有包包有什么哎，你们也想对不对？可是我不知道他人跑去哪了。炮枪。 有两个三连炮。看，我知道为什么钢炮枪了。原来我没有红点，突然用这瞄瞄不太到人。 聊天室的兄弟们，你们是不是在想，这游戏到底在干嘛？因为你们是从刚刚楼台跟我一起开到这个十七台，对不对？我跟你说，这游戏很简单。 就是活下去。哎，我突然发现，刚有急救包我没捡到，在原本那栋里面。然后好像还有一些好的装备也没捡，是吗？改，等一下。 键盘真的好大声！你们说的最后一句话是“吃鸡有缺吗？”是吗？抹茶，感觉有点累格，哎，为什么？ 为什么啊？我的哎，我楼下有闪光弹！我靠，在在哪里啊？打架啊！给我红点，拜托拜托！哦，没红点。 毒圈要来了，我还这边，靠，我没有红点呢。你觉得他是跟别人打，还是在打我？ 我觉得他是在打我哎，拿了一把，哦，前面被开过喽，看到了。 他妈有够难瞄，干你老师嘞，八倍镜，真是的，三等三等甲就，找死。 啊，没子弹，十二发，没有子弹了。 洗吧。你觉得刚刚那个是原本我碰到的那个人吗？还是不是啊？奇怪，我聊天是荡掉是不是啊？奇怪，没有人想理我哎，我人缘也太差了吧。 穿好了，没有子弹。哇，都没开过，糟糕！我跟你讲，各位观众，我们现在走的路啊，是前人走过的，所以我们要怎么样创新？所以要怎么样走河道，不走前人走过的路了，因为已经被走过了，东西就被收完了，我们走那边。 你看，有没有一条船？上船，直接冲到外城，然后就可以被杀了。看一下空投好了。哎，看，看怎么怎么会有一个人在这？啊？ This case. 靠背，我把最后那子弹全射完了。哦，我的天啊，我在干嘛哦 oh my god. guy. 哎，等一下， <tsk> 算了算了算了，我刚应该拿 SKS 的，SKS 加 AK，我就有子弹了。我有点好奇阿成被收诶。 一下阿成被锁好了。有脚步声啊，听错吗？ 被收了。我声音好小不？谁的声音啊？哎，你今天你你今天排位上？有啊有啊，我跟你一起，我跟你同时，呃，我跟你一起打波打上了。等一下，我换个耳机。 怎么突然这么问？ 你的麦克风音吗？你不要发出怪声，我好害怕。哦，那旁边有人。看我这里有人。搞错嘞。 这些人为什么这些人这么穷啊？超穷。 人都在阿城里，我想走阿城的边了。几个人在收看我？六十二哦，好吧，人比较少一点，难怪。 好有全息不拿？哪里有全息？对号，好好好好，专心好。谢谢提醒我全息哎，你没提醒我，我直接没拿哎。啊？哪一个？ 靠背哪里有全息？嗯，在哪里？我到底打死几个人啊？我忘记那一个包在哪了。全息在哪？ 哦，你们都不理我。 现在到了用耳朵玩的后期了，我就不知道在哪里啊，在哪里？哦，你们说空投哦？你们在跟我说空投是不是？空投好近哦。 你这样一讲，我真的很想去哎，因为我看这附近，感觉大家都躲在房子里，冒险一下。哎，不对，消音器的声音。 阿成，不行不行不行！看到空投，捡不到。我跑过这个平原，我就会死了。我觉得，如果全说我这，就就很幸运。 很幸运的，这片坡是我的，应该是我的没有错。这片坡一直都是我站着。好想捡哦！那边有人了，你看那边有一台车，有没有？有看到吗？有一台车有吗？ 你没有仔细看吗？代表那边有人，还趴在旁边捡吧，也许。然后我们其实没什么子弹。哇，这个圈有点不友善哎。啊，想到办法，就这样吧。 <gasps> 等下，What the fuck？他怎么？ 枪屁股？没有。他刚是想摸我屁股后面，是不是？我什么都没捡嘛，应该都捡了吧？剩八个人。 还搜完，我靠一个，我靠一个，我靠一个，这里没有人，这里没有人。 你看吗？他在楼上。 看到。超炮。哦，在我左边。看到，看到两个。 那边，你看吗？ 到左边有一个趴着的猫，厕所里面前面一只倒了，剩两个，一个在厕所，一个在。 Seven kills！干，我最近真的都打下去吃鸡诶。Thank you for watching。又可以安心睡去了。Number one。好了，谢谢大家收看哈。 又到了关台的时候，谢谢大家收看，拜拜。聊天室都怎么了？都没人在。